поцелуями Ниже влюбляться девчонок с окраин Холодных Как же медленно стекают слезы по твоим щекам Твое сердце недоступно, как и личка в инстаграм baby And I'm your lucky bitch Наша постель всегда и сегодня Теплый песок Калифорния Бич Когда сердце не ловит чужой ритм И не рвет из-под ног земля Идет? еще. Пошла? Ага. И пусть они не лезут, это моя жизнь. Хоть знаю только лучшего, хотите мне. оставил свои дела И пока все на работе, я подубаю кентай Пусть Wi-Fi а меня заблочит, не жалко мне мегабайт